Последняя битва В победе сомнений нет И в сердце звучит, как молитва Идет операция секс Дождались мы этого часа Готовы врагу дать ответ За мир, за свободу работа Идет операция Z Операция Z Чтоб мирное солнце вставало Чтоб землю избавить от бед Боев еще будет уходят Ребята в розет Для них есть мужская работа Идет операция aiuta